Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya teman-teman semuanya Ini cara pembuatan gerobak ya atau rombong martabak terang bulan dan ini bahan bahannya terbuat dari aluminium nah pawek lagi bergaya Hai iya. goyang dulu nah, itu teman sejati itu ya teman-teman oke ya teman-teman lanjut ini cara perakitan-perakitan dan ini sudah 75% ya hampir selesai perlu di dites dulu tahu gembos. Apa Tahu gembos. gembos. Yes tinggal pintunya penutupan atas beyes eh, menggending di atas kaca ngacat kualat ngacat kualat dan ini hasil penutupan ya untuk pintu depan belakang sampingnya itu jika panas atau hujan itu enggak kepanasan juga enggak kehujanan itu nah biasanya ini untuk di tempat-tempat depan pasar ataupun di tempat-tempat yang terbuka ya teman nah ini lacinya dan itu pintunya pintu sampingnya nah, itu ada sapnya di atas dan juga itu tempat-tempat bumbu-bumbunya nah ini dan tiap pintu itu dikasih penyangga ya seperti besi nah, itu jadi kuat proses pembuatan gerobak nah, mungkin teman-teman mau mencoba boleh dan ini hasil-hasil gambar ya yang dikasih lampu ya sebelum dikasih penutup nah ini hasilnya teman-teman baik ya teman-teman sekian dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dicontoh ya di rumah. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.